Η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να απαγορεύσει κάποια πλαστικά μιας χρήσης, πολύ σωστά, και κάποια άλλα να τα περιορίσει δραστικά. Ε, στα πλαίσια αυτά έχει βγάλει και τον κανονισμό MAR2, ο οποίος θα εφαρμοστεί από φέτος, με τον οποίο ε, φορολογεί τα ε, πλαστικά συσκευασία που δεν ανακυκλώνονται. Ε, αυτά τα μέτρα βέβαια όπως καταλαβαίνουμε δεν είναι επαρκή, χρειάζεται ε, βελτίωση, χρειάζεται θέματα πρόληψη να τεθούν στο τραπέζι, θέματα απαγόρευση πλαστικής σακούλας που πλέον είναι όριμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν και άλλα θέματα ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών για αλλαγή συμπεριφορά. Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην Ελλάδα θα δούμε μειώσεις της πλαστικής σακούλας, μάλλον τις είδαμε τις μειώσεις από το 2018 σε σημαντικό βαθμό. Ε, αναμένουμε πλέον με όριμο τρόπο να προχωρήσουμε στην απαγόρευση. Επίσης θα δούμε την εγκυοδοσία να έρχεται από το 2023 για τις πλαστικές φιάλες, άρα θα πρέπει όλοι να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας. Η εγκυοδοσία είναι όταν ο καταναλωτής αγοράζει ένα προϊόν σε πλαστική φιάλη, πληρώνει ένα εγκυοδοτικό τέλος, ας πούμε 10 λεπτά του ευρώ, και όταν επιστρέφει την πλαστική φιάλη παίρνει πίσω αυτά τα 10 λεπτά ή τα 15 ή τα 20 ανάλογα πόσο θα είναι. Αυτό θα ισχύσει για τις πλαστικές φιάλες και για τα αλουμινένια κουτάκια και τα γυάλινα δοχεία μιας χρήσης. Τα πλαστικά μιας χρήσης ήδη απαγορεύτηκαν από τώρα ε, που σημαίνει ότι θα ψάξουμε όλοι να βρούμε εναλλακτικέ επιλογές ή να μην τα χρησιμοποιούμε καθόλου. Γενικά η Ελλάδα μπαίνει στο δρόμο της μείωσης των πλαστικών αλλά θα πρέπει να επιταχύνουμε. πρέπει να προσθέσουμε ότι οι αλλαγέ που γίνονται για τα πλαστικά είναι ότι για πρώτη φορά θα δούμε να αναπτύσσονται μέτρα για την συλλογή των αποτσίγαρων, τα οποία περιέχουν πλαστικές ουσίες, όπως επίσης και μέτρα για την συλλογή των αλλιευτικών εργαλείων στη θάλασσα, τα οποία δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα. Άρα έρχονται αλλαγές νομοθετικές, οι οποίες θα τύχουν και ανάλογων δράσεων ε, από διάφορου φορείς. Η Ελλάδα θα πρέπει να δει την πλαστική ρήπανση ως μια πρόκληση. Ε, σε σχέση με την ανάπτυξη και σε σχέση με την περιβαλλοντική διαχείριση των πλαστικών. Ε, οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξουν ε, καινοτόμες προτάσεις και χρηματοδοτήσεις σε τομείς οι οποίοι εμπλέκονται στην πλαστική διαχείριση. Ε, τέτοιοι τομείς είναι τα logistics για παράδειγμα, η διαλογή στην πηγή των πλαστικών, η αντικατάσταση πολλών προϊόντων που σήμερα θα απαγορευτούν η διακίνησή τους με εναλλακτικά προϊόντα και γενικά καινοτόμες τεχνολογίες όπως για παράδειγμα καθαρισμού της θάλασσας ή του περιβάλλοντος πολλά θα αλλάξουν στην καθημερινότητά μας ε, τα επόμενα χρόνια. Ε, καταρχάς να πούμε ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε πλαστική σακούλα μιας χρήσης. Να χρησιμοποιούμε άλλα μέσα μεταφοράς των προϊόντων μας. Θα πρέπει να δούμε τα αποτσίγαρά μας να τα βάζουμε σε σωστή θέση και όχι στο τασάκι που λέγεται παραλία ή περιβάλλον. Ε, θα πρέπει να δούμε ότι όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ να παίρνουμε μαζί μας τα μέσα μεταφοράς των προϊόντων που αγοράζουμε εάν θέλουμε να τύχουμε κάποιων εκπτώσεων. Ε, και βέβαια ε, η πλαστική φιάλη όταν την αγοράζουμε θα πρέπει να την επιστρέφουμε από εκεί που την πήραμε για να παίρνουμε πίσω το εγκαιοδοτικό τέλος. Άρα αυτά είναι ενδεικτικά για το τι πρέπει να αλλάξει και πολλά ακόμα εάν θέλουμε πραγματικά να απαλλαγούμε την πλαστική ρήπανση.